بسم الله الرحمن الرحيم अगर आप किसी चीज़ को याद करते हो और सही वक्त आने पर भूल जाते हो तो ये वीडियो खास आपके लिए है किसी भी चीज़ को जट में याद करने के कुछ तरीके होते हैं अगर आप उन तरीकों को जान लेंगे तो आप भी किसी भी चीज़ को बहुत देर तक याद रख सकेंगे दरअसल हम याद कम करते हैं और रट्टा ज्यादा लगाते हैं हम किसी भी चीज को रट्टा मार के याद करने की कोशिश करते हैं और सही वक्त आने पे फिर भूल जाते हैं अगर आप किसी चीज को याद करने का सही तरीका यानी मेथड जान लो तो आप भी किसी चीज को लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं जिस तरह हमारे मोबाइल की दो स्टोरेज होती हैं इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज इसी तरह हमारे दिमाग की भी दो स्टोरेज होती हैं एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होती हैं जिनकी हमें ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं होती जैसे कि रोड पर चलती हुई लाल गाड़ी देखना और दूसरी होती है long term memory long term memory में वो चीज़ें महफूज होती हैं जिनकी हमें लंबे अरसे तक ज़रूरत होती है और वो चीज़ें हमें कभी नहीं भूलती और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें महफूज होती हैं जो जो बिल्कुल अलग होती हैं या जिन चीज़ों को हमारा दिमाग पहली दफ़ा एक्सपीरियंस करता है मिसाल के तौर पर अगर आप कभी हज पर गए हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे अब मसला ये है कि जो कुछ भी हम याद करते हैं वो जाता है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ देर के बाद ख़त्म कर देती है पहली बात तो ये जब आप किसी चीज़ को रट्टोगे यानी रट्टा मारोगे तो वो कभी भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी वो चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगी जब तक कि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी उस वक्त तक वो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रहेगी लेकिन जब शॉर्ट टर्म मेमोरी से उठ जाएगी तो फिर कभी याद नहीं आएगी फिर उसे आप एकदम ही भूल जाओगे अब किसी भी चीज को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने की जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहली ट्रिक है ऊंचा बोल के पढ़ना आप जिस भी चीज को पढ़ते हो उसे ऊंचा बोल के पढ़ा करो अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम पहले ही ऊंचा बोल के पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता हाँ भाई ये बात ठीक है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऊंचा बोल के पढ़ते हैं लेकिन हमको फिर भी चीज़ें याद नहीं होती फिर भी अपना स्कूल का काम याद नहीं होता जो असल ट्रिक है वो ये है कि ऊंचा बोलकर अपनी आवाज़ को अपने दाएं कान में जाने दो आप अपने मुंह पर हाथ रख सकते हो जो कुछ आप पढ़ो आपके दाएं कान में जाए क्योंकि साइंटिस्ट की स्टडी के मुताबिक जो चीजें हमारे दाएं कान में जाती हैं वो हमें ज्यादा देर तक याद रहती हैं हमारा दाया कान हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से जुड़ा हुआ है शायद इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है इस कान वाली ट्रिक के बाद जो ट्रिक है वो है आप जिस चीज को याद कर रहे हो उसे ज्यादा यूनिक बनाने की कोशिश करो किसी भी चीज को यूनिक बनाने के लिए आप अलग अलग रंगों के हाईलाइटर इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने किसी भी पैराग्राफ की पहली तीन लाइनों को येलो कलर के हाईलाइटर से रंग दो और बाद वाली तीन लाइनों को रेड हाईलाइटर से रंग दो और उसके बाद वाली तीन लाइनों को ग्रीन हाईलाइटर से रंग दो इस तरह जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग को एक यूनिक चीज मिलेगी और वो उसे जल्दी याद करने की कोशिश करेगा अब आप जरा इमेजिन करो कि आप किसी पार्क में रोजाना जाते हो वहाँ पर काले रंग के बहुत सारे कुत्ते होते हैं अब एक दिन आप गए वहाँ पर बहुत सारे काले कुत्तों के अंदर एक व्हाइट कुत्ता भी था तो क्या फिर वो आपको भूलेगा व्हाइट कुत्ता वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा इसी तरह जो यूनिक चीज़ें होती हैं जो जो अलग चीज़ें होती हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा जल्दी चली जाती हैं इसीलिए किसी भी टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक बनाने की कोशिश करो आप उसे फिजिकली भी यूनिक बना सकते हैं और पढ़ते हुए भी उसे यूनिक पढ़ सकते हैं अब इस ट्रिक के बाद जो ट्रिक है वो है अपने आप को पढ़ाओ हमारा दिमाग किसी भी ऐसी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजता जो क्लियर नहीं होती अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग के अंदर मुकम्मल क्लियर है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और अगर आपने उसे रटा हुआ है वो मुकम्मल क्लियर नहीं है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा और कुछ देर बाद वहाँ से ख़त्म हो जाएगा हमारा कोई भी टॉपिक उस वक्त क्लियर होता है जब हम किसी को पढ़ाते हैं अब आपके पास पढ़ाने के लिए कोई शख्स या कोई आदमी नहीं होगा लेकिन आप खुद तो उस वक्त मौजूद होगे इसलिए जो आपने पढ़ा है जो आपने समझा है उसे खुद को ही समझाना शुरू कर दिया करो अगर सिंपल वे में बोलूं जो कुछ आपने पढ़ा है उसे अपने आप को खुद समझाओ अपने आप को टीच करो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ने के बाद अपने आप को पढ़ाते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और वैसे भी अगर आप अपने आप को समझाओगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा हमारे दिमाग के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जब आप किसी चीज को पढ़ते हो और फिर खुद उस चीज को समझते हो अपने आप को पढ़ाते हो तो उससे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कनेक्शन एकदम मजबूत हो जाते हैं जुड़ जाते हैं और फिर वो चीज आपको कभी नहीं भूलते और जब आप किसी चीज को कुछ दिनों के बाद रिवाइज नहीं करते तो वो न्यूरॉन्स कनेक्शन कमजोर होना शुरू हो जाते हैं अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद नेक्स्ट छह माह के अंदर पांच दफा रिवाइज कर लोगे तो ऐसे न्यूरॉन्स कनेक्शन बन जाएंगे जो कभी भी कमजोर नहीं होंगे अगर आप अपने दिमाग के न्यूरोन्स कनेक्शन को मजबूत करना चाहते हो तो अपने आप को समझाना शुरू कर दो जो कुछ आप पढ़ते हो उसे खुद को पढ़ाना शुरू कर दो इस ट्रिक के बाद वाली ट्रिक है पढ़ने के बाद सोना देखो भाई ये जो हमारा दिमाग है इसके भी कुछ कवानीन है अब आपका दिमाग हर वक्त डाटा शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजता रहता और ना ही हर वक्त न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाता रहता है जब आप सो जाते हो तो उस वक्त आपका दिमाग ये सारे काम करता है अगर आप सिंपल वे में कहो तो सारा दिन आप अपने दिमाग के अंदर डाटा इंफॉर्मेशन लेके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखते रहते हो और फिर जब आप सो जाते हो तो हमारा दिमाग उस शॉर्ट टर्म मेमोरी में से जो इन्फॉर्मेशन उसे अच्छी लगती है जो इन्फॉर्मेशन यूनिक होती है उसे उठा के लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है और वो चीज फिर आपको याद रहती है इसीलिए किसी भी टॉपिक को याद करने के बाद सोना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो कुछ आपने नया सीखा होता है तो सोने के बाद हमारा दिमाग उस चीज के नए न्यूरोन्स कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है अगर आप किसी टॉपिक को याद करने के बाद सोते नहीं हो तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि, कि आप उस टॉपिक को जल्दी भूल जाओगे तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हुए किसी चीज को याद करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि डाटा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए और आप उस चीज को बहुत लंबे अरसे तक याद रख सको